რამდენიმე ასეული მოხალისე ქართული ოცნების მაისურებში ჩაცმული. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია გავესაუბროთ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, რომელიც სტიქიის ზონის დიდ ნაწილში უკვე იმყოფებოდა და პირადად გაეცნო არსებულ ვითარებას. ბატონო დავით, როგორია თქვენი პირველი შეფასება და რამდენად დიდია ეს ზარალი? თუ გაქვთ ამ დროისთვის დამატებითი ინფორმაცია? ტრაგედია საშინელია, მისი მასშტაბები ყველამ კარგად ვიცით უკვე. ეს არის ჩვენი ქალაქისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის სტიქიური უბედურება. სამუშაოები მიმდინარეობს ძალიან ეფექტურად და სწრაფი ტემპით. ყველაფრის აღდგენა მოხერხდება, ერთადერთი ვერ მოახერხებთ იმ სიცოცხლების აღდგენას, რომელიც შეეწირა ამ ტრაგედიას და უსამძიმრებ ყველას, ვინც დაკარგა ახლობელი და ვინც ამ ტრაგედიის ყველაზე დიდი მსხვერპლია. რაც შეეხება მიმდინარე სამუშაოებს, მერიის სამსახურები, სხვადასხვა სამინისტროების უწყებები და სამსახურები ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ მე ამ წუთში დავესწარი საბურთალოს გამგეობაში штаბის ხდომას, სადაც მიმდინარეობს ბოლო გადაწყვეტილებების მიღება იმ მოქალაქეების განსათავსებლად, ვინც დარჩა უსახლკაროდ, ინფრასტრუქტურული მიმართულებით მოხალისეების ჩართულობა იყო გადამწყვეტი და მე მგონი ჩვენ ყველამ დავინახეთ რომ ჩვენ ჩვენს ქალაქს სათანადოდ გულშემატკივრობ და პატრონობთ, როდესაც ეს საჭიროა, იმიტომ რომ მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობა არ არის, აქ მოქალაქეების ჩართულობაა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ ძალიან მალე აღდგება მოძრაობა გმირთა მოედანზე. აა განსაკუთრებული აქცენტია იმაზე, რომ სანიაღრე ნაგებობები იქნეს გაწმენდილი, რომ ახალი ნალექებს არ მოყვეს ახალი პრობლემები. რაც შეეხება უფრო მასშტაბურ საკითხებს, იმას თუ როგორ აღდგება თავად ეს დაზიანებული ინფრასტრუქტურა ვერესხეობაში და ასევე რა დასკვნა იქნება იმის თაობაზე თუ რა მოხდა და როგორ უნდა ვიცილოთ სხვაგსი მოვლენები თავიდან ეს ცოტა მომავლის საქმეა. თუმცა მე ვისურვებდი რომ აღარ დაგჭირდეს მეტი ტრაგედია იმისათვის რომ ასეთ თემებს, უსაფრთხოების თემებს მივაქციოთ გაცილებით მეტი ყურადღება ვიდრე დღემდე ექცევა ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეების მხრიდანაც და სახელმწიფოს მხრიდანაც. ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე სტანდარტები, უსაფრთხოების ნორმების დასაცავა და რაც თავარი ამ სტანდარტების დაცვა. აი, ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს თავად დაზარალებული მოსახლეობა აღწერდა, რომ ახალი გზის მშენებლობისას არ იყო ეს სტანდარტები დაცული. ჩვენ ვესაუბრეთ იმ კომპანიას, რომელმაც მშენებლობა ჩაატარა ამ გზაზე, მან აღშენა ეს გზა, თუმცა ისინი უარყოფენ ამ ბრალდებებს. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ კუთხით, რამდენად იყო მართლაც ვითარება კონტროლირებადი იმ დროს, როცა ეს გზა გაკეთდა? მე ვერაფერს გეტყვით ეს სპეციალისტების საქმეა რაც ნახეთ ეს არის სრულიად შემზარავი ამასობაში ბოლო დღეებში გახშირებული ნალექის დროს მე ხშირად მიწევდა ამ გზეციარული და საკმაოდ რთული მდგომარეობა იყო ყველა ვინც ვსარგებლობთ თბილისში გადაადგილებით გადაადგილები ვართ ამ ამ გზაზე წვიმის დროს მართლაც იყო გარკვეული პრობლემა, მაგრამ ეს არის გარდაუვალი პრობლემები თუ ეს არის რაიმე ხარვეზების გამო, ამაზე სპეციალისტებმა უნდა ისაუბრონ. ზოგადად გარდაუვალია ის ამბავი, რომ ქალაქის მშენებლობის დროს თუ სხვა ქარხნების თუ ფაბრიკების თუ ჰესების მშენებლობის დროს ადამიანი ეხება ბუნებას, ეს გარდაუვალია გარკვეული ჩარევა, მაგრამ ყოველი ასეთი ჩარევა უნდა იყოს დასაბუთებული და გაანგარიშებული. თუმცა კიდევ მეორე მე ყველას ვთხოვ ამ ცხელგულზე დასკვნებს ნუ გავაკეთებთ მაგრამ ბოლომდე გავერკვეთ ამ სიტუაციაში რომ ესეც გამოვიძიოთ და ხვალ ავიცილებს გავსი პრობლემები თავიდან ამასობაში ყველა იძლევა პირობას რომ ეს გამოძიებული იქნება და დასკვნა დაიდება მესმის და მე ძალიან მინდა რომ ეს ერთად მოვინდომოთ პირველ რიგში ჩვენ მოსახლეობა მოქალაქეებმა ჩვენ თავად ვიზრუნოთ იმაზე რომ ჩვენი გარემო იყოს უსაფრთხო და ნუ გავაკეთებთ ნუ ავაშენებთ იქ სადაც თავად ძალიან შვენივრად ხედავთ რომ არის არისკო აქ შენებლობა და ასე შემდეგ მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ეს ცოტა მომავლის თემაა ეხლა მთავარია ავიცილოთ თავიდან ახალი პრობლემები იქ სადაც ავარიული სახლებია ავარიული მონაკვეთებია იმის შეკეთება მიმდინარეობს და აქ უნდა იყოს მიმართული ყველა ზომა ადამიანები ვინც დაზარალდნენ მათთვის დროებით საცხოვრებელი ადგილები გამოყოფილია და საჭიროა რა თქმა უნდა შტოვის საბის განიხილავს თავრობა დღეს კიდევ შეიძლება რაფორმით იქნება ჩართული იმიტომ რომ აქ დღეს ამ სტიქიამ გააერთიანა ოპოზიცია ხელისუფლება ყველა ერთად იყო აქ ყველას ნიჩბები ეჭირა ხელში და ერთად მუშაობდნენ ამ სტიქიის დასაძლევად ნაციონალურმა მოძრაობა მაგალითად განაცხადა რომ შექმნა სპეციალური დახმარების ცენტრი სადაც ჰუმანიტარული დახმარების მიტანა შეუძლიათ მოქალაქეებს და ნებისმიერი ფორმით შეუძლიათ მათ პროცესში ჩართვა. პარლამენტის მონაწილეობა როგორი იქნება თუ გაქვთ კონკრეტული გეგმა? პარლამენტარები ჩართული არიან ამ პროცესში, მონაწილეობენ ამ პროცესში. ეს არის მართლაც ყველას საქმე. მე ვისურვებდი, რომ არამხოლოდ ასეთი ტრაგედიების დროს გქონდეს ასეთი солиდარობა, არამედ ქვეყნის აღშენებლობაშიც მოახერხოთ ცოტა მეტი ურთიერთგაგება და მაშინ შესაძლოა ძალიან ბევრი რამ უკეთ განვითარდეს. ხვალ გვექნება ჩვენ პარლამენტის ბიუროს ხდომა, მოიხსენოთ პარლამენტი ეს არ არის ერთი კაცის ორგანო და მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს, მაგრამ კონკრეტული გეგმა გვაქვს იმისთვის, თუ კონკრეტულად პარლამენტმა რა უნდა გააკეთოს ამ ძიმე დღეებში, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერატიულად გამოიძებნოს და სათანადო მიმართულებით მიიმართოს ის ფინანსური სახსრები, რაც ჭირდება ერთი მხრივ დაზარალებულ მოსახლეობას და მეორე მხრივ აი ამ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. დიდი მადლობა რომ ამ სირთულების მიუხედავად გამონახეთ ჩვენთვის დრო ბატონო დავით. მადლობთ ბატონი დავით სუფაშვილი ახლა კლავსტიკის ზონაში გამგზავრება უბრალოდ აქვე დაათვალიერებს არსებულ ვითარებას